E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! No vídeo de hoje, vamos jogar King of the Monsters! Antes de começar, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. bem, começando aqui. Muito bem, esse é um jogo de luta entre os monstros, né? E temos seis personagens disponíveis para escolher. E eu vou escolher Gion. E o primeiro desafio é em Tóquio contra... Uou! E ação! Boa, pra cima dele! Fogo! Boa, agarra ele! Isso! Toma! É isso aí, não dá mole pra ele não. E toma! Se levantou, maldito? E fora! E é isso aí, o primeiro já foi. E agora... Okayama. Contra Poison Ghost. Fogo! Cai tá dentro, isso! Quebra a cara dele! Vamos lá, tá quase. Ah, desgraçado. Larga, larga. Sai pra lá, maldito. Opa! Power up! Fogo! Ah, moleque! Agora ele tá mais forte! Seu poder aumentou. E toma! Levanta tá não, maldito! Miserável. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. E é isso aí, beleza? E agora Kobe. Conta Rocky. Fogo nele. Isso. Agora agarra. Isso, não dá mole pra ele não. De novo. Beleza, beleza. Vai, derruba ele, derruba ele. E pula em cima. Se levantar não, maldito. Volta pro chão. lá! Ah, desgraçado! De novo! E é isso aí, beleza? Muito bom! E vamos para o próximo. E agora... Kyoto contra Bitomania. Vamos lá. Este lugar tá precisando de uma dedetização. Vamos dedetizar o lugar. Isso. Ah, maldito, se levanta não. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, maldito. Toma! Isso, dá balão nele. Boa. Não bota não, maldito. Ah, desgraçado. Miserável. Acompanhando aí, moleque. Levanta. Toma isso. Beleza. Boa, é isso aí. E agora... Osaka! Contra... Astrogai! É isso aí, não dá mole pra ele não! Olé! Ah, desgraçado! Me deu um seu Inagê. Não vai ficar assim, não. Sai de cima, maldito! Toma isso! Isso, pressiona, pressiona. Isso, marca, marca. Power up. E... E o cara não desiste. Tá certo. E toma! Beleza! É isso aí! Muito bom! E agora vamos para o próximo! E agora, a batalha final! Hiroshima! Get on! The monsters are landing. Will Hiroshima be destroyed? We can't save the city. Everyone, evacuate immediately. Boa! Fogo nele! Boa, boa, boa, boa! Isso, agarra! Dá balão nele, isso! Ah, desgraçado! balão. <laughs> Sai pra lá, maldito. Tomei poderzão na cara. Sai, sai, sai, sai, sai. Que beleza! <laughs> Olé! Ah, o meu poder é maior. Ah, eu tenho mais poder que você. E isso aí! Conseguimos! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. E comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. E até a próxima!